del De Cataluña. El sur. De Tarunya. El sur. De Tarunya. El sur. de Tarunetia. De Tarunetia. De Tarunetia. De Tarunetia. Cataluña. El su de Catalunya es